ついてこれねえなら勝手にやってな了解ですちめんどくせえただ廃人にキスのみここはそうしません私が私はダブリンだ 礼がお後をしませんがここにいることだ滅亡は前に進むぞ私に合わせる者がいれば効率が上がるすぐに終わる命令があればお後をしません行くぞ 治療してほしいやつは前に出ろアーツの治療範囲に入れ命令があれば我の経験だけに頼るものじゃないんです警戒態勢を維持します今助けてやるい行くぞ しっかりしろはいはいああくだらねえ今助けてやるチャージ の治療範囲に入れはい待ってくださいまだ準備ができていませんでか魂気を噛みついたぞん今助けてやる の治療範囲をぶちかましてやるぜいつでも行けるなめるなよやってみますかもう少しもう少し頑張ろうしっかりしろ はいはいクソくらいチャージ諦めるなでかそれがお前らの滅亡だなんて言ってみたいいよ クリア全ターゲットを鎮圧